हमारी सुगंध ने हयो महका व्यू मारुआज ओ के सुड़ा ने घूटी घूटी रंग्यू आकाश ने के वो रुरु लागे आज आप मैं तो के पिला शमणा सजाव्या